Hé, hey, je bent er. Hoe was je dag? Het is niet netjes om mensen te storen wanneer ze druk bezig zijn. Laten we samen unboxing video's kijken. Hello pony fans, I'm so excited. Today we're going to have a look at this mystery box. What's inside here? Yay! It's LOL. It's so bright and colorful. It's so cute. In de planning die wij samen hebben gemaakt, zou je nu leren voor je toets.